Hola, me llamo César Banet, soy de La Coruña y hace dos años y pico que me diagnosticaron una eh, aracnoiditis. Después de visitar a un montón de, neurocirujanos, conocí al doctor Ferrer, que fue el único que se atrevió a tratarme quirúrgicamente y, y bueno, y el único que me dio esperanza y me transmitió tranquilidad. Eh, para mí, además de ser un gran neurocirujano, es una persona que se involucra un montón con, sus pacientes y, y, la verdad es que yo lo único que puedo decir de él son cosas buenas, ¿no? aparte que después de dos años más o menos que lo conozco y de alguna que otra intervención, pues realmente yo ya lo considero mi amigo el doctor Ferrer. Lo único que espero es que no tire la toalla con mi caso y que consiga que vuelva a levantarme y ponerme de pie y poder dejar la silla de ruedas.